हर किसी के हाथ में बिक जाने को ये तैयार नहीं ये मेरा दिल है तेरे शहर का अखबार नहीं मेरी बुराई जरा संभल कर करना तुम्हारे अपनों में कुछ मेरे भी शामिल हैं हम क्यों डरे किसी से हम तो ही शेरों की बस्ती में हुए हैं डरना है तो वो लोग डरे जिन्हें चूहों ने पैदा करके शेर का नाम दे रखा है हम दुश्मनों को बड़ी शानदार सजा देते हैं हाथ नहीं उठाते बस नज़रों से गिरा देते हैं